Это называется, я на секунду отвернулась. И посмотрите, что творится. Стащил мне резинку мою для волос. И без зазрения совести ее жрет, сидит. Такой, типа, я вообще ни при чем. Да, она сама тут лежала. Фу, хитрый, а, жук. Later that same evening. Подлизываться пришел. Тащил резинку, я его как, ну не наругала, но так это... Он, видимо, понял, что я недовольна, и сейчас такой прыгнул ко мне на диван и вот подлизывается. То под бок мне пытается залезть, то палец лизнуть. <laughs> Такой есть. И такая, такая. Стратегия у тебя целая. Да, как человека поработить. С самого начала у меня была какая-то тактика.